Вкусно? Тебе вкусно, Кать? М? Как я теперь должна это использовать, эту клейкую фолию? М? Ты мне все сгрыз тут, все, что я делала. Так, понятно, сейчас наполнитель будет жрать. Ой, чучело, какое ж ты чучело ничего нельзя делать. Он все сожрет, либо материалы, либо вот завязки. Хорошо еще клей не ест. Ну вот, дырокол. Дырокол, дырокол. Да, лежит еще, ну хороший. Ну ладно, все. Ну вот как я терил буду использовать, а? Все сожрал. Вкусно? Да, да. Все, финальный кусик.